السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة جبال نوبيان اليوم إن شاء الله ستشهدون ستشهدون حجر نيزك أخضر أخضر غامق وهذا أيضا نيزك صخري نيزك صخري يعني لأن لأن النازك مختلفة نيزك صخرية وحديدية وصخرية حديدية وحديدية وحديدية بزلت شاهد هذا هذه علامات الانصهار قمة الوضوح علامات الانصهار هنا علامات الإبهام سبحان الله يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأتمنى كل من شاهد هذا الفيديو أن يدعمنا بإعجاب وأن يترك تعليق يعني أتمنى تكتروا من التعليقات سبحانه وتعالى يعني يكون مثلا بذكر يعني صلى على رسول الله سبحان الله بسم الله ما شاء الله حاجات تكون يعني ذكرى سبحانه وتعالى وأتمنى كل من شاهد هذا الفيديو برضه يدعمنا باشتراك يعني و... لا تنسى لا تنسى تفعيل الجرس لأني سبحان الله سأسعى سأسعى جاهدا لأجمع أكبر كمية نيازك وسأنشرها في الفيديو ولكن سبحان الله سأنشرها يعني إيه نشرة برضه تشاهد برضو إيه عدد النيازك اللي تجمعها والعلم ممكن ممكن تشاهد نيازك مثل هذا وبرضو تجمعه لعله يكون في ليك رزق وسبحان الله يعني يعني شاهد هذا هذا كان من المفترض المفترض إني أذهب للقاهرة لاختبره ولكن سبحان الله الظروف يعني إني لقد كسرت من هذا النيزك قطعة قطع صغيرة لأذهب للقاهرة لأختبره سبحان الله الظروف لم تسمح معي يعني الظروف سبحان الله الأيام دي الظروف صعبة ولكن الحمد لله أنا يعني سأسعى جاهدا لأجمع أكبر كمية نيازك في عامة في, في أسوان أو في مصر أو في النوبة عامة وسبحان الله أتمنى يكون أن أن أن سبحان الله شهد هذا يعني أتمنى يكون شهد فوزي يعني أن يعني، أن ينال يعني إعجابك يعني هذه علامات الانصهار علامات الانصهار حجر نيزك أخضر غامق عامة سبحان الله يعني الواحد سبحان الله دايما لما تسعى متفائل خير إن شاء الله يعني ربنا يعينك أنا من أجل هذا أنا دايما دايما أقول دعاء اللهم يعني آه سبحان الله تعالى اللهم يعني اجعلنا نفعل خير من جمع النازك سبحان الله إن النازك سبحان الله فئة نازك آه، بيكون أسعارها سبحان الله يعني يعني اسعار رهيبه واسعار مهوله يعني يعني اخر نازك شحطه في النت باع في مزاد آه، في فرنسا تقريبا يعني مبلغ مبلغ رهيب لكن سبحان الله يعني مبالغ كبيره يعني لكن معظم اللي يشترون هذه النازك معظم الناس علماء يجمعون نازك ويختبرونها والأغلبية يجمعون نازك مثلا يجمع أكبر كمية نازك ويجعلون نازك مثلا في متحف او في معرض لان اكبر اكبر اكبر معارض النيازك سبحان الله في فرنسا وفي المغرب سبحان ولكني انا اوقات تاتي لي بعض الافكار بقول يعني سبحان الله ليه من مثلا لا لا نجعل مثلا معرض نيازك مثلا في مصر سبحان الله يعني يعني وأيضا لا تنسى أن تضغط إعجاب وسجل تعليق سبحانه وتعالى بذكر الله سبحانه وتعالى وادعمنا باشتراك أو أيضا مشاركة يعني دعما لنا سبحان الله نسعى جاهدا لنجمع أكبر كمية نيازك اللي تشاهدون نيازك ونيازك سبحان الله مختلفة ولكن العلم النيازك دي يعني احنا بنسعى مثلا ممكن آلاف الأمطار وبنروح بنسب يعني بالسيارات لأماكن جبال والصحراء لنبحث عن نيازك ويعني الواحد سبحان الله النازك لا تجده في يوم أو في يعني يعني يعني كل يوم بتسعى سبحان الله تعالى ممكن تسعى مثلا شهر تجد نيزك واحد بكل واحد حتى لو سعيت ولقيت نيزك سبحان الله بس انت تلاقي الحمد لله سعيت ولقيت حاجة يعني سبحان الله الحمد لله يعني يعني النيزك لكن سبحان الله أسعى جاهدا لأجمع أكبر كمية نيزك وسأنشرها في قناتي ولا أيضا لا تنسى أن تضغط إعجاب ويعني وتعليق وأعمل share أو أعمل ثنية مشاركة في الجروبات، يعني دعمًا لنا سبحانه وتعالى، الواحد يعني أنا متفائل يعني الواحد أتمنى إن أن نهتم بالعلم، يعني العلم سبحان الله بالعلم نرتقي، الواحد سبحان أنا عامةً حاليًا دلوقتي مبدأ في حياة بالعلم نرتقي، يعني العلم نور، يعني سبحان الله لو ت بالعلم سبحانه وتعالى تلاقي حياتك من حال لحال. العلم سبحان الله بيخلّيك يعني إنسان آخر سبحانه وتعالى، يعني سبحان الواحد يعني لمّا كان لم يكن يتوقع إن في يوم إن الس نيزك عامةً نيزك كان آخره اشهد عامةً في ال سبحان الله في التلفاز عامةً، ولكن سبحان الله الحمد لله الحمد لله من اليوم سبحان الله جعلت هدفي في الحياة إني سأجمع عامةً أبحث أبحث عامةً ليس عن النيازك ولكن عن أشياء كثيره مختلفة، ولكن الحمد لله أنا خطيت نويت وسعيت على النيازك والحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وجدت نيزك أخضر وسبحان الله نيزك أخضر عامةً معروفة بالنيزك نيزك الخضراء من عطارد، يعني سبحان الله حد متفائل خير، سعيت والحمد لله وجدت نيزك. لكن سبحان الله لو كانت الحمد لله تفعلت ويعني في اشتراكات في في تفعيلات في تعليقات في ارباح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني بمشيئة الله ان شاء الله يعني ستجدون اشياء يعني مبهرة يعني ان شاء الله واحد متفائل خير يعني ان شاء الله حاليا حاليا حاليا سانشر مثلا حجار نازك والحمد لله لو في تفعيلات وارباح ساسعى يعني ابحث عن إيه أشياء أخرى ولكن برضه أحجار يعني عامةً أحجار عامةً بس أحجار ثمينة بقى، عامةً النيازك النيازك النيازك عامةً ثمينة، ولكن سبحان الله عشان تجد مختبر مختبر يحدد لك النوع نوع النيزك ومن أين ونوعية النيزك ده يعني سبحان الله الواحد متفخر بس الواحد الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا أجمع النيزك وده الحمد لله أول نيزك أجده والحمد لله أنا أنا نويت نويت خير أنا سبحان الله دائما أقول لما عنا على الفعل الخير من جمع النازك سبحان الله تعالى لأن النازك سبحان الله النازك سبحان الله معروف النازك ثمينة يعني النازك دي لو في المزاد بتباع بمبالغ رهيبة ومبالغ مهولة أنا يعني سبحان الله تعالى لكني انا الآن سأجمع سأجمع سأبحث وأتجول يعني كل وقت فضى أو كل وقت مثلا سبحان الله فراغي سأجمع مثلا إيه؟ سأجمع النازك يعني نجمع مثلا الواحد آه، ان شاء الله ان شاء الله متفائل خير اجمع مثلا اكبر كميه نيازك يعني اجمع مثلا 1000 نيزك مثلا 500 آه، نيزك طالما انت بتسعى سبحان الله تعالى ربنا يعينك ولكن اجعل النية من داخلك ان هي الخير يعني انت عايز تعمل خير نفسك مثلا تجد حاجة عشان تعمل حاجة خير سبحان الله يعني يعني حاجة سبحان الله يعني تنفعك في دنيتك واخرتك سبحان الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله أتمنى أن تضغط آه، إعجاب وتعليق عامة تعليق مثلا سبحان الله عامة مثلا بذكر الله وربنا سبحانه يعيننا على فعل الخير يعني ربنا سبحانه يعيننا على فعل الخير مثلا من جمع نازك أو عمال يعيننا عمال سبحان الله الخير سبحانه وتعالى عامة يعني من آه، عامة سبحانه وتعالى ربنا يعيننا على فعل الخير و يعني صلى رسول الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشكرا